Mer på kvalitet i barnehagene, og hva er det vi baserer kunnskapen her på? Nei, det er ikke bare amerikanske studier, barnehagestudier som kanskje har moderat relevans i forhold til oss. Men det er en amerikansk studie som ofte eh, blir gløttet til. Den heter for National Institute of Child Health and Human Development, NICHD, der man har fulgt barn, 1000 barn i ti forskjellige byer i USA. Eh, fra 1990 og utover. Så det er en sånn longitudinell studie. ikke sant? Det vil se på hvordan det går Eh, over lang, lang tid. Ja, nå har vi en fagdag for ansatte i, Trondheim, eh, i barnehagene i Trondheim kommune. Både private og kommunale, og familiebarnehager. Der vi har fokus på eh, hva som er god kvalitet i barnehagen. For at de skal bli bedre på det med å gi et godt barnehagetilbud til alle unger. Så jeg skal fortelle om bl.a. at engasjement Sosiale er en viktig faktor og faktisk virker på barns utvikling. Men når jeg hører dere, så hører jeg jo at engasjementet er der, da. Jeg håper at det var dette dere snakka om da. <laughs> Vi baserer oss ikke bare på amerikanske studier som den, men vi kan gløtte til og se hva som står der.